Please subscribe to my channel and click the bell button for more updates. Ang sa nakaayos aning na ni eh. hospital. Ano? Ala, gahian ni na si <laughs> Tikpan, oy. Gusto kay hangin ba? Panawang sa man, gusto kay hangin. Best electric fan in the world. Wow. I-focus dog mayo tin. Kana makita ni kang sabad. Yun. It is really spinning. <laughs> Nalamig na dito sa uwan. <laughs> Ay, not good. Bakit pa hindi mo? Pusa ko po. Channel nyo lang meron yan. Loko. Sorry na. Galak na lang ba? Hindi ko galing kaya nga. Di ba? Hindi ka ako tulungan yan. Lord, tulungan Sana. Lord, tulungan. Pero ano? Wala. Lahat ang gano'n. Hindi, wala na. Lahat ang gano'n sa mami. So, na? Lahat ang gano'n. Bago pinahala Ano, di ba ba sa kasi? yan, pare. Tapon nyo na yan. Patayin mo na. Patayin mo na.